Je to více než deset let, co jsem začala točit tenhle film. Můj život se od té doby od základů změnil a někdy už sama sebe nepoznávám. Můj příběh začal tím, že jsem onemocněla. Souvisí nějaký konkrétní problém, třeba citový, právě s konkrétním onemocněním na těle? Každopádně teda ty ledviny u vás oslabený funkčně jsou. Jo, tam na les je každopádně. Když jsem byla nemocná, měla jsem hodně času přemýšlet o svých vztazích. Trápil mě vztah s mojí matkou a ani sama k sobě jsem neměla ten vztah dobrý. Všichni ponesou určitý Duch utrpení, protože se bude hodit nový svět. Lidstvo se musí na něj připravit, proto více trpí, jinak by tak netrpělo. Nádech vidět? No, tam to bylo. Tři tam byly. Tři. Moje milé dítě, jsem tady a pevně tě držím, nemusíš se ničeho bát. Já jsem tvoje máma.